egunotan berrogeita zazpi urte beteko dira txiki, otaegi eta frapeko hiru militante fusilatu zituztela. Bestalde, gaur bertan, hogeita masazpi urte bete dira hotel monbarreko hilketatik. Atzo bertan, hogeita bederatzi urte bete ziren gurutze jantzirenetik. Eta beste horren beste, beteko dira bihar, Xavier Kalparsororen erailketatik. Beraz, beste zer baino lehen, bioakiela hemendik haien guztien senidei, baita herri honen askatasunaren borrokan dena eman dutenen senidei gure besarkadarik maitekorrena. Besarkadarik maitekorrena eta promesa bat guk ez dugu etxiko herri hau askatasunera eta bakera eraman arte. Ez dugu etxiko! Bada, gaurko egunean, urte hurren honetan, eta hasteko, bi konstatazio, egin nahi dut. Lehen konstatazioa, txiki eta ota egi, militante antifasistak ziren. Europan izan den diktadurarik odoltsuenetako baten kontra, altxa eta borrokatu zirenak. Europako edozein estatutan, Europako edozein estatutan, omenaldi instituzionalak egingo golizkiegete. Estatu espainolean baina, beren memoria, jasartzen eta kriminalizatzen segitzen dute. Txiki eta egi, esto haike decirlo bien alto, eran militantes antifascistas. se alzaron y se enfrentaron contra una de las dictaduras más sangrientas que ha conocido Europa. En cualquier país europeo, y digo bien, en cualquier país europeo, serían objeto de homenajes institucionales. Pero aquí, en el Estado español, continúa proscrita su memoria, continúa criminalizándose su memoria. Señal de que aquel franquismo contra el que lucharon continúa bien vivo. Señal de que el Estado español aún le resta un largo camino para ser una verdadera democracia. Y señal de que la ruptura democrática y el ejercicio del derecho de autodeterminación continúa siendo una asignatura pendiente tal y como ha defendido acertadamente la izquierda Berchale durante los últimos 40 años. Porque una cosa es sacar a Franco del Valle de los Caídos. Y otra cosa bien distinta, sacarlo de las instituciones y de los aparatos de Estado, que es de donde hay que sacarlo de una vez por todas. Bigarren konstatazioa, eta mezu bat, txiki eta otaegiren hiltzaileen txiki eta eta egi hil bai. Baina haien ametsek eta haien proiektuak bizirik segitzen dute. Hori bakarrik ez, hori bakarrik ez. Gaur da eguna haien proiektuak inoiz, baino indar eta babes sozial handiagoa duena. Gaur da eguna haien helburuetatik inoiz, baino gertuago gaudena. Hemen gaude haien banderekin, haien proiektuarekin zutik eta bizirik. Hori da haien garaipena eta zuen porrota. Ni pudisteis, ni podeis, ni podreis. Somos viento de libertad. Denbora asko joan da, mila bederatzireun, da irurogeita irailaren hogeita saspi hartetik. Gaur, txiki eta ota egiren belaunaldiari esker, gure herriaren egoera askoz ere hobea da. Gaur, haien guztien borrokari esker, orduan, pentsa ezinak ziren eskubide eta askatasunak dauzkagu. Zalantzari gabe, gure helburuetatik hurbilago gaude. Baina gaur, orduan bezala, egoera aski berezia bizi du gure herriak. Ordukoa bezalaxe eta distantziak distantzia salbuespen eskotzat jodezak eguna. Zergatik, banagusiki honako bost arrazoiengatik. Bat, historian lehen aldiz, kapitalismoa, bizitza beraren eta giza espeziaren iraupena kolokan jartzen ari da. Bi, kapitalismo hori bera azken berreun urtetako ezberdintasun sozial handienak eragiten ari da. Hiru, erregai fosil merkeen aroa bukatu da. Bukatu da. Eta horrek dena aldatuko du. Den, dena. Lau, Espainiar estatuan indarra hartzen ari da, gero eta indar handiagoa, txiki eta otaegiren, hiltzaileen ondorengo politiko horiek Madrilgo gobernua eskuratzeko aukera. Espainiar estatuan bakarrik ez. Espainiar estatuan bakarrik ez. Frantziar estatuan egunetik egunera indartsuagoa da eskuin muturra. Eta gaur bertan, gaur bertan, oraintxe, ospatzen ari diren hauteskundetan, litekeena da, Italian, eskuin neofasistak irabaztea hauteskundeak gehiengo osoarekin irabazi ere. Eta bost, hori guztia gutxi balitz, hori guztia gutxi balitz, gure herriak jarraitzen du, ukatuta eta zapalduta. Erronka horiei guztiei aurregin ahal izateko soberania eta bitarteko politiko naikori gabe. Guztiarekin, behin baino gehiagotan, esan dugu, gauzak aldatzeko lehen baldintza, gauzak aldatzeko lehen baldintza, egoeraren kontzientzia hartzea da. Eta egoera, esan beharra dago, gordina izanagatik, hau da. Edo aberastasunaren, lanaren eta zaintza lanen banaketa erradikal bat egiten da, edo gizartearen pobretze orokortu bateragoaz. Edo Ukraniako gerrak nabarmen areagotu duen eskalada beliko armamentistikoa eten eta desmilitarizazio orokorra sustatzen da edo gerra nuklearraren aukera edo arriskua gero taundiagoa izango da edo demokrazian sakondu eta gehiengo sozialen eskubide eta askatasunak zabaltzen dira edo hortzemuga neofasista eta autoritario baterantz goaz Itzbitan, bitan eta laburbilduz edo indarrean den ekoizpen konsumo eta banaketa ereduaren errotikako eraldaketa egiten da, edo colapso económico eta biologikoaren arriskua gero eta handiagoa izango da. Ciertamente, la cosa no pinta bien, no pinta bien. Nos encontramos en una encrucijada histórica y hay que reconocer que los vientos, desgraciadamente, no soplan en la buena dirección. Pero hay una buena noticia. Hay una muy buena noticia. Una noticia que lo cambia todo. Una noticia que lo puede cambiar todo. Y es que efectivamente las cosas se pueden cambiar. Se pueden cambiar. Pues bien, para cambiar las cosas, para cambiar este estado de cosas, hay una tarea que es previa y fundamental y es dar la batalla cultural e ideológica contra los dos principales mantras que están tratando de instalar y que están tratando de socializar aquellos que nos han traído a esta situación y que aspiran ya sea a que nada cambie o bien a que cambie lo justo para poder seguir haciendo negocio. Primer mantra, se avecina una tormenta. Viene un otoño y un invierno duro como si esta situación fuera consecuencia de un fenómeno meteorológico, o peor aún, como si este estado de cosas perteneciera al orden natural. Pues bien, nosotros decimos que no hay nada más antinatural que la guerra. Decimos que no hay nada más antinatural que que una ínfima minoría acumule fortunas inabarcables a costa del sudor y de la sangre de una inmensa mayoría. Decimos que no hay nada más antinatural que que las mujeres tengan que vivir con miedo y que cobren menos que los hombres por el mero hecho de ser mujeres. Decimos que no hay nada más antinatural que que millones de personas tengan que emigrar de sus países, de sus pueblos, de sus lugares de origen, huyendo de la guerra, de la emergencia climática, de la pobreza o del hambre. Decimos, en definitiva, que no hay nada más antinatural que un sistema social y económico que se está cargando el planeta y con ello las bases de la vida misma. Ez lagunok, hau ez da fenomeno natural bat. Gertatzen ari den guztiak izen abizendun erantzuleak ditu. Eta erantzuleak dira oligopolio elektrikoak. Erantzuleak dira IBEX hogeita mabosta, industria armamentistikoa, putre funtsak, erantzuleak dira banketxeak Iberdrola Petronor erantzuleak dira elite ekonomiko eta finantzieroak erantzuleak dira ere eta ozen esan beharra dago herri honetan ere amarkadetan bakarren batzuek aplikatu dituzten politika neoliberalak erantzuleak dira azken batean eta hau ere ozen esan beharra dago kapitalismoa bera sistema kapitalista bera delako bai gerraren, bai arrapakeriaren, bai esplotazioaren, bai larrialdi klimatikoaren, eta bai azken batean pobreziaren ondorio. Segundo mantra, es lo que hay. No hay alternativa, que diría Margaret Thatcher. Pues bien, nosotros decimos que sí hay alternativa. Nosotras decimos que claro que hay alternativa, que lo que no hay es voluntad. Hay alternativa. Por supuesto que hay alternativa. Y la alternativa se llama desescalada y solución negociada del conflicto de Ucrania y del resto de conflictos militares. La alternativa se llama intervención del mercado energético y del mercado inmobiliario. Se llama subida de sueldos, subida de salarios y de pensiones. La alternativa se llama reparto radical de la riqueza, se llama construcción de un sistema público de cuidados. La alternativa se llama Estado propio, soberanía, en tanto que capacidad y poder de decisión para poder abordar una transformación social en profundidad. Hay alternativa, por supuesto que hay alternativa, y la alternativa tiene un nombre, independencia y socialismo. independencia y socialismo. Esa es la alternativa. Baina gauzak aldatzeko, beharrezkoa da ere, bigarren gauza bat. Esperantza. Itxaropena. Zeren eta esperantzari gabe, etxipenetik ezinezkoa da gauzak aldatzea. Horregatik, kondenatu nahi gaituzten etxipenaren parez pare, guk esperantzaren bandera aldarrikatzen dugu. Ez esperantza naif batena, ez esperantza utxal batena, esperantza aktiboaren abaizik. Aktibazioaren, mobilizazioaren, antolakuntzaren eta borrokaren esperantza da guk aldarrikatzen duguna. Gaur egun, gaur egun, iraganean bezala, orain arte bezala, gakoa bat eta bakarra delako. Antolakuntza eta borroka. Frente a la resignación, levantamos la bandera de la esperanza. No de una esperanza naif, no de una esperanza banal, no. Levantamos la bandera de la esperanza activa. Levantamos la bandera de la dignidad nacional. Levantamos la bandera de un futuro en paz y libertad. Levantamos la bandera de la organización y la lucha. La bandera de Chiqui, Otaegui y tantas y tantas otras. Porque como dijo aquel, tan solo un pueblo bien organizado puede alcanzar objetivos grandes. Y este pueblo está determinado a alcanzar los suyos. Se lo debemos a Chiqui y a Otaegui. Se lo debemos a todos y todas cuanto nos han precedido en esta lucha, pero sobre todo se lo debemos a nuestros hijos y nuestras hijas. Esperantza bai, esperantza. Arrizkuz beteriko garaiak dira honako hauek, esan dugu, hasieran. Baina, eta hau oso garrantzitsua da, aukerez beterikoak ere bai. Izan ere, garai ontakoak dira ere petroren eta boriken garaipenak, edo sinfeinena, edo Eskoziako bigarren duma, edo Frantziako ezkerraren berpistea, edo Europako esker subiranisten eta esker subiranismoen indartzea. Eta olatu feminista, eta olatu ekologista, eta beste hainbat eta hainbat borroka eta aldarrikapen esperantzagarri eta eraldatzaile. Garai honetakoak dira ere, bai, arabako metaleko langileen garaipena. Ipar Euskal Herrian etxe bizitza arloan erdietxi berri den garaipena. Euskararen aldeko borrokaren berpistea. Eta bioakiela hemendik bide batez, horiei guztiei, gure txalorik beroena. Abandonatzen den, barkatu galtzen den, borroka bakarra, abandonatzen den hori delako. Ez astu sekula. Beraz, ez gara esateaz nekatuko, konfiantza, konfiantza, konfiantza, herri honek garai aski iunei egin behar izan die aurre iraganean. Eta lortu lortu du aurrera egitea. Lortu lortu du aurrera egitea. Eta ambizioa, ambizioa, ambizioa. Olatu bat altxa beharra dago. Olatu bat subiranista eta ezkertiarra. Bai kalean eta bai instituzioetan itxaropen olatu bat, itxaropen aktiboko olatu bat, onako mezu hau zabalduko duena. Ez da egia egoera hau fenomeno meteorologiko bat denik. Ez da egia alternatibarik ez dagoenik. Egoera honek izena abizen duen erantzuleak ditu. Egoera honek badu alternatiba eta alternatiba da antolakuntza eta borroka alternatiba da etorkizun bat subiranian eta justizia sozialean oinarritua. Herri honek badu nahikoa indar, herri honek badu nahikoa talentu, herri honek badu nahikoa proiektu. Oazen ba, abante, abante, abante! guztiarekin, eta bukatzen joateko. Salbuespenezko egoera honek, herri bulkada berri bat eskatzen du. Duela berrogeita mar urte, txiki eta otaegiren belaunaldiak martxan jarri zuenaren moduko berpizkunde nazional eta kultural bat. Herri arrotasuna berreskuratu beharra dago. Herri arrotasuna. Eta herri honen indar Eta energia guztiak aktibatu eta martxan jarri. Eta salbuespenezko egoera honek eskatzen du beste gauza bat ere. Eta da albait akordio eta aliantza zabalenak eraikitzen saiatzea albait indar politiko, sozial eta ekonomiko gehienen artean. Hiru helburu argirekin, hiru helbururekin. Bata, eskuin erreakzionarioak gelditzea berdin kalean eta instituzioetan. Bigarren bat, ahal baikeien aurreratzea eskubide sozial eta ekonomikoen berreskurapenean, buruia berreskurapenean, nazio eraikuntzan. Eta hiru. eskuin erreakzionariak azkenerako lortzen badute nagusitzea eta Madrilgo gobernua eskuratzea, bada, etorri etorriko den erauntzi errepresibo eta birzentralizatzaileari herri gisa erantzutea. Eta puntu honetan broma gutxi, fribolitate gutxi, ondotxo ezagutzen ditugulako, jakin badakigulako zertarako gai diren. Eta azkenerako nagusituko balira, azkenerako nagusituko balira, galduko luketelako, eta asko gainera, emakumeek, LGTB kolektiboak, herriek, langileek, eta abar luze bat. Beraz, beraz, herri hau zutik jarri beharra dago. Herri hau martxan jarri beharra dago. Ezkena tokia edo zein delarik ere, buru jabetzaren, askatasunaren, berdintasunaren eta justizia sozialaren bidean aurrera egiten jarraitzeko. Hai que poner al país en pie, hai que poner al país en marcha para hacer frente a los colosales retos que tenemos como pueblo para avanzar en la recuperación de derechos sociales y económicos, para avanzar en la construcción de un Estado propio al servicio de los sectores trabajadores y populares, pero también para mandar un mensaje muy claro a esas derechas reaccionarias. No nos pararéis, no nos pararéis, no nos pararéis, ni pudisteis, ni podéis, ni podréis. Bukatzeko, orain bai, kepa akizu, zigor, artistaren hitzak ekarri nahi ditut ona. Gau ilun guztien ondoren agertzen den lehen argizpia da egu. Zer gerta ere, egunero, egunero agertzen dena. Zernai gerta ere, egun berri baten itxaropena iragartzen duena. Hori izan ziren txikita egi hori izan dira, denboraren joan etorriera, joan etorrian, borroka honi lotu zaizkion abertzale guztiak. Eta hori gara eta izango gara gu. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista! Gora Euskal Herria feminista! Gora Gora Herria!